porque tengo dos mujeres, pero a mí me tienen rabia porque tengo dos mujeres que van. Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no. Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no. Pero por andar buscando una, se me presentaron dos. Por andar buscando una, se me presentaron dos. ありがとう Tu mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las revienta. Y con tu mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las revienta. Y si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Y si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien. Yo lo pregono en mi voz. Hay profetas que tuvieron cien, pero es malo tener dos y de tener una también. Pero es malo tener dos y de Oye, vaya este Romero. Muchas gracias.